Ok? Vamos lá. Tomara que tem nada aqui. Hum, vou tomar um Eu vou ter que continuar. Ah! Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristo, meu Deus. Meu Deus do céu. Que susto. Que susto, Ai, ai, ai, ai. Ai. Não. Ah, não. Ah, é travado. me deu um susto. Ah! Eu, vou correr. Fui. Pelo menos aqui aperta safe, né? Ou não, talvez eu seja pego. Ai, o vou tá aqui. Eu destruí Ah! Nossa, eu vou assustar. O quê? Ah não, meu, eu sempre tomo susto em jogo de terror.